gum cheese. Ding, ding, ding. колокольчик свой, голос юный звенел. Дин-дин-дин, дин-дин-дин, о любви сладко пел. Вспомнился зал мне с шумной толпою, а личико потою. дин, дин, дин, дин, дин, звон бокалов звучит с молодою женой. Мой соперник стоит.